反正一些石头一毛。对，已经漂亮的石头。拿拿两百万桶油油跟你换就好了。 <laughs> 然后像什么，他们就直接在沙漠里面呢，造一个那个人造的海浪，海人造海岸。他们填土造地已经不已经不稀奇了，就是直接那边造一个人造海浪，然后你就可以在沙漠里面那边冲浪。 <laughs> <laughs> 你不觉得今天好笑吗？这就莫名其妙啊！ <laughs> 我们今天去冲浪，然后默默把你带去沙漠，然后那边……然后那边就一个水池，这样，然后就就浪哦。 <laughs> 他技术应该是跟我们台湾学的，叶美，叶美。我不知道，叶美那个机器应该是国外买的。那是什么？什么阿布达比那边？阿布达比真的很有钱。对啊。 比如讲 Infinity 啊，那个什么，他们的机车，他们就出现过一台那个拉开的机车，警车。我觉得时候觉得，嗯，金字塔顶端好像蛮寂寞的，就真的会很无聊，因为你每天看都是那些人。 然后还有就是想要想要 A 你钱的人，就是会像刘易斯这样子啊，非常妄想症，就觉得身边人是白痴。他妈小啊，飞蓝，还好我发现奇怪，为什么这台车慢下来了？对，因为想说奇怪，旁边这台车慢下来，我想要岔塞，我就好有没有放点点，就看马上塞一台车过。来。 但小孩可以不要这样搞吗？不要命，飞比小孩还要命。不然你再也乱骑车。虽然他儿子长得像狼，吓我一跳。还好我醒的继续，今天 a 到你，我责任也少一点。 啊，没有啊，就是至少啦，我责任会少一点啦。我是今天真的不小心 A 到他啦，是他的错。这个司机知道李一栩的意思？嗯，那个谁，哼， <laughs> 有点皮